تمرین روی سیم اول صفحه 24 این درس در سه چهارم نوشته شده میزان سه چهارم یک میزان ساده است میزان سه زردی که هر ضرب اون یک سیاهه بنابراین برای هر سیاه یک پا میزنی در این میزان بندی سه تا یک چهارم واحد موسیقی سه تا سیاه آکسان و شدتمون ابتدای هر سه ضرب اتفاق میافته Mi, mi, fa, mi, re, mi, do, re, fa, mi. Mi, mi, fa, mi, re, mi. Música با سرعت 60 اجرا میکنیم Bye. vontade de Bye.